جابت المعارضة ببعبدة 5000 صوت بآخر انتخابات ولازم توصل ل 13000 تيطلع لها نايب بعبدة التغيير لاحت معارضة ضمت أوسع عدد مجموعات سألنا ميشيل حلو اللي مرشح على اللايحة من قبل الكتلة الوطنية عن المقعد الماروني عن استراتيجيته للخرق علما أنه في يصير خرق على هالمقعد نحن معركتنا على كل المقاعد مش بس على المقعد الماروني عم نشتغل بكل المناطق من الضاحية لآخر الجبل مرورا بعبدة والمنطقة الوسطية وكمان هالمرة رح نقدر نعول على صوت المغترب لأنه هالمرة في 13000 مغترب رح يصوت مسجل المرة الماضية كان في بس 4000 رح يساعدنا كثير نخرق ونجيب حاصل ممكن أكثر عبير ناجي مرشحة لحقي على الليحة نازلة عن المقعد الدرزي وهي وحدة من المرشحتين الوحيدتين بهالدايرة في خطر تنقسم الأصوات بسبب وجود لائحة رافعة شعارات ضد السلطة ومدعومة من حزب الكتائب انقدام التيار ليش لازم الناس تختار بعبد التغيير ومش غيرها؟ هلا انت جاوبت على هيدا السؤال انه هيدي اللائحه مدعومه من حزب الكتائب، حزب الكتائب حزب تقليدي آه نعيم عون آه هو ابن خيو لرئيس الجمهوريه، شرعيتنا من الناس، شرعيتنا من الخيم، من الارض، من شغلنا الثوري، من برنامجنا ومشروعنا السياسي المنحاز للشعب وللناس برايي هذا خيار واضح، نحن اللائحه القويه الجديه اللي بتمثل فعليا المعارضه بقضاء بعبده اللوائح الثانيه وهالليحة آه، مثلا ليحة بعبدها تنتفض ما عندها مرشح درزة ما عندها آه، آه، نساء ما عندها شباب على الليحة ما بعتقد هيدي الليحة بتمثل المعارضة فعليا هديك الليحة عم بتقدم نفسها باعتبارها حالة عندها إشكالية داخل التيار الوطني مش مع المشروع اللي بيملكه ميشيل عون والعهد عم نقول الأزمة ليست أزمة تقنية داخل التيار هي أزمة مشروعية نظام وصف الحركة مرشح المرصد الشعبي لمكافحة الفساد عن المقعد الشيعي على نزل بانتخابات 2018 وجاب حوالي 1300 صوت تفضيلي سألنا واصف وميشيل إذا معقول تستفيد بعبد التغيير من تراجع التيار الوطني عند كل مجموعات قوى السلطة في تراجع لأنه الناس محملتهم الأزمة ولكن التراجع الأكبر هو للتيار الوطني الحر وبالأخير هي الناس اللي كانت بالتيار الوطني الحر اللي عندها قناعات ولقت انه هذا التيار لم ينفذ قناعاتها عم بتلاقي حالها معنا عم بتلاقي حالها بالثورة عم بتلاقي حالها بالناس التغييريين نعرف انه قضاء بعبدة هو مع الاساسي للتيار خاصة انه نحن اليوم شعاراتنا تشبه كمان الشعارات اللي كانوا يحملوها آه، آه، مناضلين التيار بالتسعينات ان كان الدولة المدنية إن كان محاربة الفساد إن كان خروج من الطائفية ولكن خانوها كليا استنادا على التجارب السابقة الكل متوقع التزوير يصير ويكون مثل العادة في ضغط على المندوبين بقلب بعبدة أو بالاختراب كيف قادرين تخوضوا المعركة بالاختراب رغم التجاوزات اللي شفناها واللي كمان صارت ب 2018 هلا بنعرف انه في كمان خطر لانه آه، السفرات بتتعمل بطريقه اوقات سيئه ما بنعرف كيف رح يعدوا الاصوات اوقات بيمنعوا الناس يوصلوا على لانه في آه، آه، مسافات كثير كبيره بين سكن وصناديق الاقتراع هذا موضوع نحن رح نخوضه للمواجهه هلا إذا تعرضنا مسؤولية الدولة تتفضل الدولة تقوم بهيدي العملية حماية المندوبين هي جزء أساسي من العملية الانتخابية طبعا نحن متوقعين أنه تكون وحدة من أدوات التزوير هو الضغط على على المندوبين بس حاطين بدائل وما عم نفصح عن كل طريقتنا بعملية إدخال المندوبين على الأقلام ومن هم المندوبين عبير وواصف نازلين على مقعدين صعبين سألناهم كيف بدهم يأمنوا أصوات تفضيلية لصالحهم يعني مش مزبوط انه يكون في خرق بمقعد وما يكون في خرق بمقعد ثاني نحن متوقعين مفاجات بهيدي الانتخابات واساس هيدي الانتخابات بده يكون على وعي الناس وعلى الأكثرية الصامتة اللي ممكن تعطينا أصواتها نتيجة هيدا المشروع المقعد الشيعي من أصعب المقاعد بالخرق كيف رح تقدر تخرق بوجه مرشحي الثنائي؟ أول خرق تحقق أنه نحن قلنا نحن موجودين كقوة وما بيقدر حدا يتخطانا وسوف نجعل هناك في معركة انتخابية هذا أول نقطة ليس بعيدا آه، علينا هو اختراق هذا الموقع لأنه بالأخير نحن ما عم نراهن على الكتلة الشيعية بالتصويت نحن عم نراهن على التصويت الوطني بكل بعبدة وهذا الفرق اللي بيعطينا قوة عن تصويت اللي بياخذوه الثنائي